Noves notícies del conflicte bèl·lic al Pakistan. Aquesta matinada, els rebels insurgents han atemptat contra un hospital i han mort més de 600 persones, en la seva majoria muallirs urdus. Milers de pakistanesos estan fugint del país i s'acumulen a la frontera turca, tot esperant que la Unió Europea els acullà en qualitat de refugiats. Precisament aquests dies, els principals mandataris europeus estan reunits a la ciutat alemanya de Düsseldorf per negociar... El violent atentado se ha producido en el ala infantil de l'hospital Patel de Karachi, por lo que la majoria de las víctimas han sido niños y niñas que en muchos casos se encontraban ingresados por daños ya producidos por la guerra. El atentado ha sido reivindicado por una de las facciones en el territorio de Nación Islámica, quienes... se... Refugiats. Les xarxes socials també s'han inundat de missatges de suport a les víctimes i de solidaritat amb els supervivents i la població pakistanesa. El hashtag SavePakistan ha esdevingut trending topic mundial només unes hores després de l'atemptat. Apropeu-se una miqueta. Molt bé, 3, 2, 1, va, foto. Va, Laia, deixa el mòbil ja, que comencem la classe. Sí, sí, ja vaig. Bon dia, està Sumaila, que acaba d'arribar a l'institut des del Pakistan. Espera que colliu bé. These are your classmates. Have a nice day. Shukriya. Uh, uh, thanks. Okay, Sumaila, take a seat. Espera, un moment. Podies acompanyar Sumaila quan és a l'institut? शुक्रिया आपने मुझे स्कूल दिखाने की फिक्र की है हाँ सुबह से मैं चीज फिजियो के पेंसावा τρέπα. Πρέπει να τρως. शुक्रिया ये तो हलाल नहीं है La mujer del barrio está el tira. Será imbécil, tío. उन्हें oh, उम्मीद पागल आप क्या कर रहे हैं नहीं तो कर दे यार सॉरी वैसे मुझे आदत नहीं कि कोई मुझे छेड़े Yo pasé ya, ¿eh? Normal, tío, es que no fue un